inscreva para ajudar o canal e deixe o like. E sugestões de vídeos, isso é muito importante. Deixe e se inscreva no canal, por favor, porque eu quero que ganhar a placa, tá? Gente, para ajudar o canal, vocês se inscrevem no canal e deixem muitas sugestões de vídeos. Tá? você Tá, botei a câmera. Um, eu quero ganhar a placa de 100 mil. to the sea. e deixa muito like e se inscreve muito canal. e não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilha para o seu gato, compartilha para o seu ventilador, para a sua lâmpada, para o seu tio, para a sua tia, para a sua avó, para o seu avô e também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito like.